Uh, ja. Hej. Uh, jag tänkte mig en uh, Västerdalslåt, en brudmarsch efter en spelman från Malungs Finnmark. Uh, han hette Leismeper. Leismeper Olsson. Eh, hans far var liesmed. Och därav namnet Lejesme-Per. Lejesme-Per. Liesmedens pojk Per. Han var aktiv i andra halvan av 1800-talet och gjorde många egna låtar, tror man i alla fall. Eh, han hade ett talesätt och det var vad var det? Rena toner och klara fönster. Eller om det var tvärtom. Klara toner och rena fönster. Jag tror det var så. Klara toner och rena fönster. Eh, den går i D-dur nu för tiden. På omstämd, på omstämd fiol så går den jäkligt bra att spela i A-dur. av den sakta. drog dit Inga drillar. egentligen bara två ackord, D och A7. Möjligen ett G någonstans. kan, vi kan ta en stämma. Eh, ett stämmaförslag. Alltså det är D och A7 väldigt mycket. Nå, någonstans är det ett G. Men var vet jag inte riktigt. Nej, det är ju melodin. sån skulle en stamma kunna gå. Alltså A jag ska inte krångla med stämmor. Eller jag ska göra särskilda inspelningar för stämmor i så fall. Eh, vi tar den en gång till. Då. nu svamlar jag lite grann med stämma och grejer här, men det får du stå ut med. Jag kanske gör en egen avdelning för stämmor. Okej. Okay. Tack för idag.